Ну, Здоровенькі були підписники мотогрупи Микита Раритетович, а також підписники сайту wagnerland.ru. З вами знову Ілія Механік і це буде перша україномовна серія е, на моєму каналі. Е, чому україномовна? Я вирішив е, після голосування на стінці і деяких там записів в особисті повідомлення мені писали діаспора, етнічних діаспора, я жив проживаю в Україні. Але україномовні підписники, не враховуючи тої ситуації, що я виріс і живу в Дніпропетровську, е, маю за рідну мову російську. Але українську вивчав у школі, тому можу вільно спілкуватися без словника. Е, можу використовувати деякі русизми, так звані. І усі серії пов'язані з е, продукцією Львівського мотовелозаводу буду знімати українською мовою. Для російськомовних підписників будуть додані субтитри. Не знаю, як вони у ВК будуть висвічуватися. На Ютубі точно буде висвічуватися субтитри, як ВК його вставить до відео, мені невідомо. Так що краще е, підписникам з Росії, яких десь 75%, перейти на YouTube і переглянути відео з субтитрами, якщо маєте бажання. Отже, ця серія присвячена легендарній верховині 3 1970 року випуску. Як бачите, вона не червона, це заводська фарба зеленого кольору. Була така партія виготовлена в зеленому кольорі який е, прийшов на цей мопед ще з МПшки 046. Випускалась дана модель з 1970 року по 1973 рік. Е, там наступною змінили верховина 4. Обладнаний даний мопед був 50-кубовим двигуном ша 51К ковровського виробництва. На даний час Цим мопедом він мені достався лише у коробочці і наполовину. От та знаменита емблема К. Це на напівкартер. ша 51 к якщо це видно фокус камери. Е, мав цей двигун поршень діаметром 38 мм, робочий ход поршня складав 44 е, мм, робочий об'єм менше 50 см кубічних. І розганяв цей чудовий мопед до 45 км на годину. Е, на відміну від МП-046, МП-048, так, верховина 3 мала ще індекс МП-048. І вже потім додана, додана була назва верховина 3. Чому третя? Був, був МП-43, МП-46 і МП-48. Це був третій двохшиткісна модель Львівського мотозаводу. І тому це була верховина 3. І з нововведення. По-перше, рама з квадратних труб стала більш голою. Крило, яке закривало задню частину раму, тепер стало під рамою більш е, уніфіковано з Рігою 4 стало крило. Переднє також було е, не квадратного стилю, а більш е, скругленого типу. Колеса стали тепер 16-дюймовими, шини 2,50 на 16. Як пам'ятаєте, на МП-046 були 19-дюймові колеса. Вилка лишилася передня телескопічна, на пружинних амортизаторах. Привод спідометру Е, перекочував з заднього колесу вже на переднє колесо. Е, нагадаю, що Ша-51К був е, без без приводу спідометра на двигуні. Привід здійснювався від коліс. Від коліс. Заднє колесо теж 16-дюймове. Були змінені, здається, а ні, не змінені, я щось поглянув. Трошки змінена була оця штучка, але цей реактивний упор на гальмино в задньому барабані, він е, став більш меншим у порівнянні з МП-046. Е, у МП-046 він більш дебелий. Е, задні амортизатори, як задня вілка була маятнікового типу, трошки, здається, укорочена була порівняння з МП-шкою. Амортизатори були механічного типу, пружинні, без гідравліки. Був відозмінений задній багажник дообладнаний спеціальною ручкою для легкості перенесу мопеду. Е, сидіння тепер не регулювалося. Сидільна труба була жорстко приварена до рами. Е, подушка більш е, ширшого типу стала і в дечому уніфікована з Рігою 4 на той момент. Двигун мав виносну котушку запалювання, це не рідне, не дивіться на неї, рідне, воно в коробочці лежить. Е, що збільшував його ресурс і надійність в порівнянні з Ша-51. Якщо пам'ятаєте, на Ша-51, що комплектувався на Рігу 3, е, катушка запалювання знаходилася ще на двигунові. Як цей мопед потрапив до мене? Ще він був, е, його покупка запланована у літку 2015 року для проєкту МП 048Т. Турист, верховина турист, який був створений в ній мотопромом у 1971 році. Оця рама 70-го року, іменно з зеленого кольору, шукалась саме для проєкту Турист, який буде здійснюватися, я напевно сподіваюся, що в цьому в цьому році буде здійснений влітку, в кінці літа для туристичної подорожі у відпустку. у відпустку комплектації, як ви бачите, двигун у розібраному стані. Треба буде десь брати його новий е, кермо рідне з е, спеціальними підказочками на перемикання. Е, мопед підфарбовувався, кришки побиті. І одна з особливостей МП-048Т це так званий південний багажник, який отут -от буде додаткові сумки. Ми будемо самі створювати проволоки спрофілюємо, поглянемо, що де, де що буде розходитись з е, вилкою задньою. І додатково на передньому, на передній вілці та до руля буде кріпитися декоративний е, щиток прозорий, який буде захищати від зустрічного потоку. Ну, Наразі по цьому скелетові все. Е, дякую всім підписникам за те, що переглядаєте моє відео. Російським, е, Російськомовних прошу не ображатися, для вас я напишу субтитри. Ну, на все добре, хлопці. Чекайте нові відео.